ni dan zikiri ne kamar yadda annabi a can yace alaikum bi sunnati ku rike sunna ta sai ka kira kanka ahlus sunna to kola yanzu in na kira kaina alaikum bi zikiri zan iya kiran zikiri sannan kuma alkur'ani ya ce wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainakum ma an gadaka yanzu in na kira kaina da za ku daidaita akan ɗarika da zan shayar da ku ruwa mai daɗi in na kira kaina dan ɗariƙa ina da hujja kamar yadda kace alaikum bi sunnati Ka ce kai ma a kira kanka ahlus sunna ni ma Allah ya ce wa Allah yastaqamu ala dariqati la kun ma an gadaka manzo Allah ya ce alaikum bi mudawamati zikiri ku yawaita yawa akan zikiri zan iya kiran kai na dan dariqa kuma zan iya kiran kai na ahlus zikiri irin yadda kai istinbadi a can zan iya yi anan to malam abul fatai ji jina muna jin ka. na'am wannan aya da ka kawo ta alkur'ani mai girma kafin ita kawo hadisi hadisin ba. koma kuma mutum ma ba shi da wani karatu wanda ake kira a'a hadisi na kawo hadisi karatu kaza in har ya fahimci hmm. daga yaushe ne alkur'ani ya fara daga yaushe ne kuma ɗariƙoƙin suka fara ya mm. fahimci cewar Allah subhanahu wa ta'ala ba yana magana akan ɗariƙo su ba ne Allah maɗaukakin sarki yana sarki za ki tambaye shi shi wannan mai tambayar da alamu bai yi karatu ba yana son jayayya kai malam ka dakata da Allah abin da ake tambaye ka in kana faɗan haka yanzu kai ka yadda ɗari imamu malik imamu malik da malikiyarsa sarki ko ki tambaye shi imamu malik da malikiyarsa shafi'iyya da shafi'iyya Hmm. hanafiyarsa Ahmad da Abu da waɗannan su zo bayan annabi ya yarda da su ko bai yarda da su ba riwayoyi da ake cewa war su hafsu lalun sun zo bayan annabi ya yarda da su ko bai yarda da su ba kola ya kuri kola eh, mu kwata da hankalin mu mu ta yi ɗaya bayan ɗaya. Ka yadda da riwayoyin Qur'ani da ilimin tajwidi da ilimin tafsiri a zamanin annaba akwai su. To tambaya ke narke mun ko? Eh ka yadda da eh, wannan. Eh ka yadda da riwayoyi ga mazhabobin nan malikiya shafi'iya harafiya akwai su a zamanin annabi. To bari yanzu mu yi su dalla dalla. Eh ka yadda. Mu yi maganan. Wa'a ah, kola wai ka yadda. wai ka ilimin hmm. da a kuma a rubuce a littafi ma'ana kamar yanzu za a ce a tsare yanda yake a littafi a yanzu muke ganin akwai shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to ka sani shi ilimi wani abu ne wanda da wanda yake cikin irin wannan magana da wanda yake rubuce a jikin takarda duka ah. matsayin shi guda ne yaya da wanda yake cikin kwakwalwa hmm. aka fahimce shi kenan ake aiki da shi da wanda ake faɗa a eh, baki da kona, da tambaye shi don Allah tambaya daya da mazhabin malikiya eh. da kuma wanda aka rubuta da hadisan annabi daban ne ko daban-daban ko ba daban-daban ba dukkan su ga baki daya eh. abu kwaya ɗaya ne ba wani abu na daban ba o oh, ko tajwida tajwida sarki tijaniya ce baka yadda dan an ce la ilaha illallah Fari, salatin annabi baka kore kace babu a zamanin annabi in dai wannan shi ake kira ɗariƙa in dai la ilaha illallah ita ake kira ɗariƙa istighfari shi ake kira ɗariƙa salatin annabi shi ake kira ɗariƙa to me yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira shi da tijjaniya ba bai kira shi da kadiriya ba. Sai sa annabi da ke ba malikiya da malikiya ba bai kira shafi'iya da shafi'iya ba bai kira hambaliya da hambaliya ba kuma ka yadda da su. Shi wannan annabi ne ya zo da su ya hankuri kola ya hankuri ya hankuri a a kola ba faɗa ba ne wallahi abin da yasa kaga jayin ja ne ka gani bari bari abin da ya hankuri kola kana saurarawa da an bai karatu abin da yake akwai sai biyu Muhammad Nasir minti da hmm. kana ji sarki zaki eh shi abin da ba su ganewa hmm. kai ka zo kana magana wai dariƙa babu shi a zamanin annabi saboda suna sai yasa ce babu shi a zamanin annabi suna ne yasa ce babu tijaniya a zamanin annabi kuma ka zo nace maka menene ahlus sunna kace ahlus sunna manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al na min ba'di eh, jamil eh. manzo Allah sai ya ce alaikum bi mudawamati zikiri iri daya da alaikum bi sunnati sai ka kira kanka ahlus sunna to zaka iya kiran kanka ahlus zikiri saboda annabi ya ce alaika bi mudawamati zikiri eh. sannan in ka ce dariqa babu suna suna ne babu tambaya malikiya akwai ta a zamanin annabi da suna shafi'iyya akwai ta hanbaliya akwai ta mm. babu Mm. amma ma'anonin su fa aikin malikiya hadisan annabi akwai shi a zamanin annabi aikin shafi'iya hadisan akwai shi a zamanin annabi to dariƙa ma tijjaniya haka in ta kira shi babu suna babu shi a sunan amma mm. aikin tijjaniya akwai shi a zamanin annabi ai aikin tijjaniya ma shi manzo Allah zai tabbatar la ilaha illallah istighfari salatin annabi ba shi bane ilimin tajwidi mm. wannan ilimin da ilimin tafsiri da ilman nan a ah, kira'o'i da ake yi daban-daban dinnan waɗannan kira'o'in hmm. annabi ya san su a wannan kashe-kashen annabi sallallahu alaihi wasallam bai san wani hafsu ba bai san wani kalun ba bai san wani warashu ba lissu duk daga bayan manzo Allah suka zo amma aikin karatun akwai shi a zamanin annabi ko babu akwai shi amma sunayen ba babu to hmm. aikin tijaniya akwai shi a zamanin annabi ko da babu sunan tijjaniya kamar yadda aikin malikiya akwai shi a zamanin annabi babu sunan malikiya kawai mutane su dinga kalli kawai malam ka je ka debo ka dinga wani debo alisuna kuma an ce maka shi yanzu yana ɗauka ma idala ko sun ko salafawa ahli sunna ne ba ba ahli sunna bane a salafawa ba ahli sunna bane ba ta ina ta ina oh wow na so a ce da da tambayar da na so da yayi shiru eh da tambaya da aka gara mai eh na'am bayan wa'incan tun da bai amsa ba mm na so tun da daga hawan social media abin da yake bai yace ni dan izala eh Ni na so da an tambaye shi shin izala kamar yadda ya ce tijjaniya ta zo bayan shekara dubu da ɗari ɗaya mm. ko da ɗari biyu ma ya ce da ke tarihi ba mm. to shi kenan da izana shin ta zo a zamanin annabi Sifil mm. da su. Na na'am. Wanda dukkaninsu. Na'am. Rayuwar mu ɗaya da su tun da 'yan Najeriya ne tare muke da su. shin izala shin izala ita ma ta zo zamanin annabi na'am um, to yaushe su wa'annan suka shiga cikin wannan wajen hmm. abubuwan sun dai gashi nan dai kuma Allah ya zama ba ɗalibin gini bai dan hayaniya ne Allah sauki kawai Allah sauki Allah sauki abi abi abi to sarki yake insha Allah eh shi ga hannu musamman muna da to bismillah sai da Muhammad Nasir amin ni tare Zatul Fatih na'am bismillah alhamdulillah rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما وبيت والخاتم لما سبق ناصر الهدى سبحان ربك سلام ما شاء الله To mun gode shahannan wallahi mun gode mun gode mun gode Allah ya saka Allah ya saka Allah ya sassaka Allah ya sassaka Allah ya sassaka eh To, a uzbillahi bin shaɗani na jimis silafi na rahim alhamdulillahi rabu lalari bin na rahim alke na dini ya kana biyu ya kana stayin a fi dina surat al-mustaki surat al-lazina na mutu alaihim yau mafi duba alaihim wa laddoli na ami to a jama'a wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah kan wannan a zantuttuka da ya tashi yake tafiya yau ababen da ya tashi ke tafiya wallahi gaskiya ba ma jin daɗin abin da yake tafiya za ku ga na sa picture a shek balalau sama kan layi sannan kuma za ku ga na sa e, picture a baffa hotoro da kuma na'ibinsa duka ina da magana muhimmanci da nake so mu faɗa. na ka turo min wani eh, video wanda ah, shi baffa hotoro ya yi which yau zancen nan kadiyan nan da ya faru ba she in kana neman domin ka bata ma wasu rai she ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam a yi izgilanci da shi ba wallahi bai dace ba abin nan da ya faru da aka zo aka yi magana mu duka she muka ja baya muka ja baya aka bar mu mallumma domin farko da muka fara host mallumma da abin yayi zafi she muka ja baya muna son kowa kowane mallumma su zo su mallumma suna nan wane na kawo hujjar shi wane na kawo hujjar shi a gane saboda wannan magana da ya faru ba karamin magana bane ba karamin magana bane a cewa kan shahana. shahani a batun annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi shi sa ba shai ka zo kayi wasu aba domin kana son ka bata ma wasu rai a sa annabi sallallahu alaihi wasallam ciki ba ba shi an yi wannan ba me yasa wani ya tambaya don Allah a hoton shak Bilal da nasa wallahi alheri ne magana yana alheri to amma me yasa nake wannan magana me yasa nake wannan magana kaga wannan kadiya da ya faru mallumma suna kawo hujjojinsu kamar kan da na ce mun ja bayan mun tsaya muna duba kowa na kawo hujjan shi kaman kowa na kawo hujjan shi amma abinda ni ban gamsu da shi ba shine kan da ake abi bi ma'ana taba juna taba shakhsiya na zage-zage wannan gaskiya ni ban gamsu da wannan ba ta ma kowa na kawo shi, ko kuma kowa na jan jijiyan wuyansa akan wannan abu yasa bai kamata mu sa isgilanci ciki ba a ya sunan shi nan shak abul Fatai wallahi jiya ko shekaran jiya ne ya kawo wani balami na salafiya da ya tattauna yake magana kadiya akan wannan kadiya kana ganin kan da malam fata yake magana a kansa kana ganin wannan malami ya yi magana mai amfani mai kyau da kuma wanda kuma ya kamata ya yi masa raddi tsakaninsu imana ya yi magana mai kyau ko ba haka ba in kuma ka zo ta bangaren eh, eh, bi mana eh, izala kamar kada nake magana ga malam musa ya fasa da sunna shi ma kana jin bayaninsa da shi ma yake yi kana ganin a'a ba wanda ya ketare ake zuwa ta jani ta janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam a'a kowa na kawo hujjansa ne hadisi da qur'ani amma ko magana in wasu suka suna kamar malam bafotor kai malami ne kai ya kamata a ce ka gaya wa jama'a eh wannan irin wannan kalamu bai kamata kuna yi ba kai zaka ba wa mutane shawara amma ba a wuce bond domin ana neman a samu matsaya kan wannan zance amma ji maganan da ka kai ba she in zaka nemi ka bata ma wani yanzu annabi annabi ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wani kwatancen da yau in ina so in bata ma wasu rai she na taka kuma na taba na yi wasu zantuttuka sannan bata wa annabi sannan bata wasu jama'a jama'a rai domin naka ya kauri kwarai annabi ya mutu ya te ba ya koma ga Allah ba nan bai bai wannan nawa ya isa wannan dai gaskiya bai ba sam sam sam Allah taimake ka mala ali kowa na kawo hujjan sa malam fatai malam eh, nasir ado musa malam jirage suna kawo kaman kan nace ta bangaren eh, salafiya kaman kan shi eh, malam mansur kaman malam fatai ya bidiyon sa malam mansur kaduna ne ko malam mansur kaduna ko wallahi kana ganin ma ana yana magana kuma duka mallumman kowa na kawo hujjarsa ba wanda yake ketarewa amma a'a zance da aka yi ko wanda ya yi maganan ma in ka ji maganan yanzu kana ganin kamar a ah, yana bimana yana yana gyara ya nuna a ga abin da yake nufi amma ba ba shi aiwa na sallallahu alaihi wasallam fito na fito ba a samsan wannan gaskiya inda wani krista wani an ne yayi wallahi an tashi mu duka mun hada kai mu ce kuma abin da ya kamata mu fuskanta mu duba kun ga ga wannan krista wallahi wallahi krista na Najeriya suna akwai kristan da ya kira ni har ya gyara mini Hausa wallahi ya gyara mini Hausa suna mu suna sauran sun ce ah, ashe wannan abu da ya faru wa yar uwarsu Dabora da aka kashe ta to gashi musulman suna yi me ake yi saboda zancen jama'a ku ji abin da abin ya faɗa gaskiya abin da kake abin don Allah don Annabi kai kamata ka bawa shawara ka bawa mu a daina ba yau in kana son ka taka wani musulmi ka ka, bi mana ka bata ran wasu she ka taba eh, no no no gara gara ma kaman ina yin tashi da safe wallahi ina yin tashin ga an post an zo kan shafi an zo an yi saboda mu mun ja baya mu bar mu malluma su yi su kawo hujjojinsu hukuma ko menene a a gani ko jiya wallahi na yi video kawai da wannan video na yi video akan wannan video nan ni dai kowa na da matsayin shi matsayin shi akai na ni dai na fi so in Allah zai bani ya bi ta kan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga masayana kenan kuma wani ba zai sake bin masayana ba na ni masayana kenan yana da kyau kai malami ka zo ka gwada kai ma masayanka amma ka kawo Qur'ani da hadisi ka hujjanka kaman kan da sauran malluma ke kawo nasu ka kakura amma ba shi kana so ba za ka yi wasu abu domin ka bata wa wasu rai kuma janabi ana batun janabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya kamata ce wani yayi kai ka bashi shawara ka ce masa a'a nan jallayi ne nan ba zuwa nan jalla amma ba kai ya kamata ka zo ka yaka ba wallahi na da safin nan aka turo min wani video na shi malam balalo ko dake shi izala ne ni ɗari amma ya yi wani magana a ƙarshen maganansa wallahi shi na ji daɗin maganansa ni wallahi har na she na rarraba ma wasu malluma ma maganan da shi malam balalau ya yi ya turo ni ba na shan video sai amma maganan nan da ya yi ni na she ma wasu malluma wannan na she musu in suka ji wanga video sun eh, eh, suka ji maganan gada nake sun tabbatar da abinda wallahi na she musu kan wasan amma maganan ka da kai ai kauri kwarai gaskiya in ya kamata don Allah in inda in da daina nema a daina kawai kawai Shi ne mafi alheri cikin azumin nan muna jin irin wayan tutuka ai bai dace ba ko malluman da suka je can kowa na kawo hujjansa ne amma abinda nake magana nake maimaitawa kaman kan da aka eh, bi mana zage-zage wannan ni ba ban goyi bayan wannan ba amma ka ji maganan da kai maganan da kai yayi kauri kai ka ce annabi ya mutu annabi har ɗayan kama yana cewa annabi ma ai bai da shi kai baka ba na bukatan ma taimako domin ai ma bai da shi ma an ga magana yayi kauri kwarai don Allah bai dace ba malluma ku ya kamata ce kuna taka mana birki amma bai dace maganan yayi kauri kwarai ku ji maganan da kake yi bai dace ba ji ji maganan da kai kake yi in za ka yi wani raddi maganar da Malam Idris Abdulaziz ya faɗa ita ce batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu bari mu faɗa za mu zama mu biyu da ni da Malam Idris Abdulaziz eh, Malam Habibu zai zama na uku shi ma zai zo ya maimaita me yasa wai mun faɗa mun faɗa mun faɗa mu ba ce mun yi batanci ga manzon Allah ba wai iya Idris ne kawai shi kadai ne ya batanci. wai ya abun yake aka ne gashi duk mun faɗa kun ga ba ma neman taimakon Inyas ba ma neman taimakon Burema ba ma neman taimakon Amadu na Maroko ba ma neman taimakon duk wani zindiki mai kira zuwa ga shirka kai ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta shi ma ba ma bukatar taimakonsa ba ma nema babu ya mutu ya koma ga Allah eh, ya mutu ya koma ga Allah Aba don Allah wanda ya kira manzan Allah ya mutu eh, yanzu menene shekai musulmi ka zo ka saya bai duniya kana cewa baba baka annabi ya mutu ya ta ya kuma ga Allah wanga zance kuma baba ka ka ai farko inda aka kawo zancen kenan ake cewa a'a wanga zance da ake bi mana eh, eh, wani zindiki ko menene wannan gara gonda gonda ma ku saya ma kan shi ne ma ayi kan shi ne wannan wannan gonda gonda ma bai da kyau amma gonda gonda ma sai kan a ce wannan ya taba Shehu Ibrahim Shehu Tijani wannan ya taba eh, Sheikh Ibn Taymiyyah shak Sheikh Abdul Wahab gonda gonda ma haka amma me ba ma baka nema ya mutu ya tafi wanga duka bai dace ba gaskiya bai dace ba ya mutu ya tafi nawa bai dace ba yi abin kamar muna yanzu kuma muna muna so ana wuce ana wuce kuma layi kuma yi wannan ana wuce layi kuma maganan da dan wanka kuma shi ma shi ma nayi binkan yayi duka be ya mutu ya mutu ya te kaka duka bai dace ba nasiha kai za ka yi kai kuma ka kawo naka hujjanka na Kur'ani da hadisi kamar kan da sauran malluma kuna izala suke kawo kamar kan da sauran eh, bu na ɗari ka tijaniya ka kawo kowa ya kawo nasa kana da daman kai ka kawo naka amma ba shi in kana neman domin a yanzu a in shi wannan magana da shi doctor yayi ya bata mu wasu rai ko kuma yasa yanzu kai kuma kai ma za ka yi a'a kamar mai da annabi eh, wani abin isgilanci mana wannan bai dace ba gaskiya mun shiru mun ce ba mu ciki ku mallum'a ku yi an shiru an ja baya ku mallumma ku ku yi to amma kan abin ya zai zama ta a to yanzu bari in yi domin ya bata ma wasu rai ka a yi no ka a kai ka a kai ga wannan kuma ka duba maganar da shi na yidin kan ma yake faɗa ya fi ma muni ma na gaggawa ba ma neman taimakon Bremen Yas ba ma neman taimakon Ahmad Tijjani ba ma neman taimakon Abdulkadir Jilani ba ma neman taimakon Usman ibn Fodi kai ko taimakon manzon Allah ba ma so ba ma ne ba dan ba ma shi da shi ka ce wai wai na manzo Allah ba ka nema don ba shi ma da shi kai wurin ka manzo Allah ba shi ma da wannan ba she ka fito duniya ka zo ka faɗi haka she ka fito duniya kowa na jin ka kowa na jin mu she ka fito duniya ka zo ka yi wanga magana kai da kan kasan bai dace ba she ka fito duniya ka zo ka saya bayanin duniya ai annabi ma ba ma shi da shi she ka faɗi wannan she kai wannan magana yanzu kai kai ne domin kai ka, ka wa wasu haushi fa kai kai ne kai ko domin ka wa wace to amma ina shi darajan darajan shi shugaban naka ina darajan shi shugaban namu shi annabi sallallahu alaihi wasallam domin ma ba ma shi da shi wanga magana bai dace ba yi kowa kowane malami na kawo hujjansa yanzu kai maganar kai da kai ba ma shi da shin nan kai wani hujja ka kawo mana cikin ayan Qur'ani da hadisi ka ce mana domin bai dace bai abin da ake neman a tsare kenan amma ji maganar da shi ka ji maganar da shi shugaban ka eh, eh, Balalau yayi malam shek Balalau ka ji maganar da yayi ka ji maganar da yayi magana ne magana ne mai kyau domin ya ƙarshen maganarsa ya nuna cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam in har in ka nema wanda ya roƙi Allah duka har ƙarshe bai kara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi a wurin sa addu'an ma ba ta karba ka gani ana saya ana ana saya wani abu saboda wani abu gara ma ka saya ma ka cacciki shayan nan ma yayi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ka zo ka kwatanta shayan nan ma kawai ma in ka saya ka cacciki ma yana ya ya ba ya bata mu ya bata mu rai ma ya bata mu ya bata mu rai amma a'a ba shi ka ka wuce ka kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ɗaukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isgilanci bi ma'ana domin ka bata ma wani rai wallahi ba yin haka bai dace ba sam sam sam bai dace ba sam sam sam ba ka ɗaukan annabi sallallahu alaihi wasallam kai isgilanci domin ka bata ma wani rai bai yi ba ji maganan da ji maganan yake bayarwa eh. wurin tabbatar da zaman lafiya wurin wayar da kan al'umma wurin nuna musu sanin Allah madaukakin sarki wurin nuna musu sanin manzon Allah ba a yi kungiyar ce gaba da ita ba yanzu kwanan nan kalmar da ke ta yawo a social media shine abinda malam Idris ko Abdulaziz na Bauchi a kan magana isti'ana da istigaza an rikice an shiga cikin wani hali ahlus sunna da shi duk da cewa hanyar da ya isar da sakon hanya ce da ya kamata ya isar da ita ta hanyar da yake ya kamata al'umma su fahimci shi amma ya isar ba ta hanyar da ya kamata a fahimci shi ba amma babu wanda ke da ja akan cewa ba a neman taimakon annabi ko agajinsa a hmm. irin abin da Allah ke yi amma abin da ake neman taimakon manzon Allah shine abin da yake yi kowa na so ya shiga cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu cikin cetonsa amin annabi zai ceci al'umma akwai tafki alkabasara akwai abubuwa da yawa kai addu'a in kai daga karshe baka cika salatin annabi ba babu yadda za a yi Allah ya karɓi maka addu'a kaji annabi dan gatan Allah alqur'ani babu inda Allah ya kira Muhammad kai tsaye haka yana magana da manzon Allah sai dai ya bamu labari wurare da wuce guda hudu ba Allah ya bada labarin ambaton sunan manzon Allah amma in zai yi magana da shi sai ya kira ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul sauran annabawa Allah ya kira su kai tsaye ko ba haka ba kai rayuwar manzon Allah ma sai da Allah ya ce la'amruka ina rantsuwa da rayuwarka da Allah zai yi magana zuwa gare shi sai ce inna auhayna ilaika kama auhayna ila don Allah don annabi do maganan nan da malamin ka yi do maganan nan da yi wallahi kowa wana gefe zai fahimta kaga ya ba wa nabi sallallahu alaihi wasallam matsayinsa da darajarsa maganan nan da yi don Allah in kai irin maganansa shi me in kai irin maganan nan sanan shi me wallahi maganan nan da yi wallahi duk bangaren biyun kowa zai fahimta kowa zai understand maganan nan dai da yayi duk bangaren wallahi shai dai mutum da ya cewa baya son gaskiya amma duk bangaren izala bangaren ɗarika kowa zai fahimta kowa hankalinsa zai kwanta amma ba shi ka fito sa gaga ka zo ka nuna cewa kamar a'a bari in bata ma wa'in su rai shi sa shi kai irin maganganun ka ba ya ya ya ya ya ya kauri kurai ka gane cewa fa ba tun wani shehu kake yi ba fa ba batu na kake yi ba ba batun mahaifi na kake ba batun mahaifi kake yi ba batun shugaba kake yi ka ce wai ya mutu ya koma ga Allah ka ne an ka bai ya yi kauri yayi kuma shi ma na idin kai yana ta domin ma ba ma ne ma domin ma ba shi ma da shi yana yi yana dariya kuna yi kuna dariya to Allah ji maganan da eh, eh, eh, malam balalau ya yi ji maganan da ya yi don Allah kama ne an kam kam kama mai da annabi wani yare yare mana wanga bai dace ba sam sam sam sam sam wallahi bai dace ba wangan wani krista ya yi yanzu gano ce mun hadu mu duka ce ah, a baraje baraje mai baraje ke shi in wani krista zai tsaya yi irin wannan zatutukan da kuke yi yanzu a ce ah, a baraje ke shi kuma kana neman ka bata ma wasu rai shi yasa shi ka fito ka zo kai ka zo kai izgilanci domin akan annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a assalamu alaikum